Медленный выдох и чувственный вдох в глубины сознания. Погружение ждет. Выдох и вдох. Погружение вглубь. Качнись взад, вперед. Глазами моргни и очи прикрой. Пусть тебе явится мир и покой. 是啊，是啊。 Пусти расслабление сверху и вниз. Позволь теплой неги везде разойтись нежно расходятся волны тепла. Ждут впереди. со вдохом уют. Позволь отпустить суеты мутный пруд. Сейчас ощути, как плывешь словно вниз, подводным вдруг станет наш мягкий круиз. Дыхание легко и свободно идет. Ты здесь. Углубляй свой подводный полет. Еще раз за выдохом, следуя расслаблен и чист твой весенний поток. Прозрачна вода. Ощути и представь мимо плывут пузырьки, мягко скач. Мысленно вниз продолжай погружаться. Подводное царство расслабляясь, спускаться. Мимо плывут, удивленно взирая, стайки рыбешек плавниками играя. Будь как дельфин и плыви, улыбаясь, весело, с песней вглубь, расслабляясь. Наша задача сегодня слегка. Ко сну перейти, отпустив удела. Расслабить все мышцы и корни проблем. Себя успокой от лишних идей. Плыви дельфином ныряй и песню о счастье вокруг распевай. Бескрайние просторы и глубь широта. Спокойно. Спокойно. Безопасность. С тобой всегда. Спокойная мудрость и благостный свет. Легко исцеляют от тягостных дел. Представь то, что было сегодня с тобой легко и свободно приходит покой. Все лишнее стерто есть легкость и свет. Любым напряжением прощальный привет. Прими отпусти. И пошли любви свет того, что мешало с тобой больше нет. Есть выдох, есть есть покой и уют, свобода, комфорт и расслабленность ждут. Плыви, наслаждаясь полетом души. Все глубже и глубже. Плыви и дыши. Здесь мирный покой и благость души. И все, что прекрасно, себе разреши. Плыви, расслабляясь. Будь здесь и сейчас и мир полный счастья придет в тот же